Zaten çizgi atmaya çalışıyorsam çizgim üst üste oldukça kalınlaşmaya başladı gibi. Burada cihazın konuş cihazla. İşini yapmasına izin vereceksin. Diyor ki sana bağırıyor. Ben zaten bu boyu bu deriye bırakıyorum. Belki gücüm biraz yavaş olabilir ya da çok hızlı olabilir. Ama cihazın duygusuna göre hızını ayarlayacaksın. Elinde çok hızlı cihaz. Ee, Hızlıysan yaptığın bir tek şey var. Cart diye kesiyorsun. Şurası bile oyuldu. Her hızlı gittiğimde bakın. Koskoca kağıt önündeki geçe kalemine bile oyuldu yani. Şurasını oyuyorsun. Her hızlı gittiğinde kesiyorsun. Cihazın işini yapmasına izin vermiyorsun. Boya püskürtüyor diyen bir arkadaş vardı.